идиштерге бирдей суу куябыз дагы идиштерди ысытабыз биринчи идишти жыйырмадан кырк градуска чейин экинчиси болсо жыйырмадан сексен градуска чейин биринчи идишке ысытууга аз убакыт керектелет демек сууну жылытууга жумшаган жылуулуктун саны алтымыш градустагы сууну ысытууга керектелген жылуулук санынан жыйырма градуска аз демек жылуулук саны өзгөрүү температурасына түз пропорциялаш